नमस्ते स्वागत छ म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्री स्टक भिडियोजहरू हामीले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने यो कुरा चाहिँ आज हामीहरू थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ मैले चाहिँ पर्सनली फ्री स्टक इमेजेसहरू अथवा भिडियोजको लागि केही वेबसाइटहरू चाहिँ युज गर्ने गर्छु सो सुरुमा भनेको चाहिँ क्यानभा डट कम हो क्यानभा डट कममा चाहिँ तपाईँले युट्युबको लागि फेसबुक पोस्टको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले युट्युब थम्नेलको लागि चाहेँ भने युट्युब थम्नेलमा गएँ र तपाईँले थम्नेलहरू पनि इजिली यहाँबाट चाहिँ फ्री चाहिँ पाउनुहुनेछ फ्री र पेड हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ फ्रीमै युज गर्नुहोस् यदि सुरुमा हुनुहुन्छ भने यसरी थम्नेलहरू तपाईँले इजिली क्यानभा डट कममा चाहिँ पाउनुहुनेछ अथवा यदि तपाईँलाई चाहिँ भिडियोजहरू चाहियो भिडियोजहरू चाहियो भने तपाईँले चाहिँ क्यानभा डट कममा चाहिँ फ्री भिडियोजहरू पनि पाउनुहुनेछ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्रीमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यो भिडियोजहरू डाउनलोड चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अर्को वेबसाइट भनेको चाहिँ पिक्सेल्स डट कम हो सो हामीहरू पिक्सेल डट कममा जान्छौँ र यसमा चाहिँ हामीहरू फ्री फोके स्टक एन्ड भिडियोजहरूमा चाहिँ हामीहरू क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले इजिली भिडियोहरू यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो यसबाट तपाईँले फोके फ्री स्टक इमेजेस अथवा भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ भिडिबो डट नेट छ यसमा पनि तपाईँले चाहिँ फ्री इमेजेस अथवा भिडियोजहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले यसमा युट्युब भनेर सर्च गर्छु र यसमा यो फ्री लेखेको चाहिँ तपाईँले इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye